हेलो वेलकम फ्रेंड्स आज का ये वीडियो लीब्रा कैल्क का है और यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ डेटा मैंने बना रखा है ये देखिए यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट है अब ये नेम ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा भी हो सकते हैं मैंने फिलहाल चार या पांच स्टूडेंट के नाम ले रखे हैं यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट का मार्क्स है और इसका टोटल यहाँ पे किया गया है तो आपको टोटल सब फार्मूले की मदद से कर लेना है इसे मैं एडिट करके भी दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से ये सलेक्शन में लेकर के मैंने किया है अब हमें करना क्या है देखिए यहाँ पर क्या करना है का फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा R A N K rank और रैंक लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ये जो है ना टोटल इसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए कॉमा दीजिएगा और फिर यहाँ से आप इसको ड्रैग करते हुए चले जाइएगा और वन कीजिएगा फिर एंटर प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे रैंक आ गया है वन अब सबसे ज्यादा मार्क्स है तो रैंक वन आएगा फिर टू थ्री ऐसे आता चला जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से रैंक निकल के आ रहा है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनका भी रैंक वन दिखा रहा है इनका भी रैंक वन दिखा रहा है इनका टू दिखा रहा है इनका वन दिखा रहा है इनका वन दिखा रहा है इनका वन दिखा रहा है तो अब इस कंडीशन में इसे सही कैसे करेंगे फॉर्मूले को हमें करना होगा एडिट F2 प्रेस करके फॉर्मूले को एडिट कर लेते हैं और यहाँ से इसे लेते हैं ये जो है ना ये हिस्सा पकड़ लीजिए आप और यहाँ पर F4 दबा के इसे कर दीजिए फिक्स जैसे ये F4 दबाएंगे तो डॉलर्स लग जाएंगे और ये फिक्स हो जाएगा अब जब फिक्स हो जाएगा तो हमें क्या करना है इसको नीचे ड्रैग करवाना है और फिर आप कमाल देखेंगे कि इन सबका रैंक अलग अलग आ जाएगा बहुत ही इजीली ये हो जाएगा आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे शेयर करें thank you for watching this video